А если компьютер бывает новая, бывает. У ну, тебя такого деньги. Отина. Ай. Под. Ногон. Не ну, нету. О. О, он еще побольше. О, Биби, правда? Что? Человек зомби маленький, что ли? А Паша, я скоро пойду кушать. Что? Что, мам? Ну да, а почему? А, он сломал на работу, а потом вот такой подтай помочь, да? А, я поняла. Все. Тишок, набил тебе бибил. А типа а у меня так трау, у меня был тебе так трау. Как, а ты поти... Эй, ты что? Кольга! А у мало. У меня мало. Вообще. Он, она у меня, красный меня уграл. А я тебе уграл, а я тебе не уграл. А ты уграл а меня. нет? А, я пошел, я пошел кушать. Я пошел кушать. Я пошел кушать. Сюда, где? А ты что? Компот. А кефир? Компот. Компот. Би-би-би! Сеня! Сеня! Копа какой! Груша! Груша! Нам на парфа! После тебе папа. Папа!